Hello, apa khabar semua? Dalam penghasilan video pengajaran, perkara penting yang selalu kita harus tekankan adalah kualiti rakaman suara kita ataupun audio kita. So, dalam video ini, saya akan nilai sedikit tentang uh, mic ini. Untuk tujuan uji lari ini, saya akan gunakan um, perisian yang dinamakan sebagai Audacity untuk kita menilai kualiti audio rakaman melalui mic yang berharga RM15 ini. Sekarang saya akan record dengan mic berada di kedudukan seperti ini yang saya pegang macam ni. Kita dengarkan uh, kualiti uh, audio mic ini. Baiklah, saya akan bercakap sedikit. Kemudian, uh, saya akan playback audio ini. Anda boleh dengar sendiri kualiti rakaman uh, mic ini. Stop. Saya akan play. Baik, saya akan bercakap sedikit kemudian uh, saya akan playback audio ini. Anda boleh dengar sendiri kualiti rakaman uh, mic ini. Nampaknya kualiti dia agak baik walaupun tanpa noise cancellation. Uh, audio dia agak bersih tanpa bunyi uh, berdesing ataupun bunyi gangguan di, di mic. Seperti uh, bunyi pecah dan sebagainya. Setakat ni okey. Untuk uji lari kedua, saya klipkan mic saya di baju saya ni dan saya akan cuba gerakkan badan saya sedikit dan kita tengok sama ada uh, kualiti uh, audio dia ataupun rakaman suara dia uh, bagus atau tidak. Okey, untuk uh, uji lari ini, saya telah letak mic saya di baju ini, klipkan di baju ini. Uh, kita dengar sama ada uh, kualiti dia okey ke tak. Okey, untuk uh, uji lari ini, saya telah letak mic saya di baju ini, klipkan di baju ini uh, kita dengar sama ada kualiti uh, dia okey. Nampaknya kualiti dia agak bagus sebab kalau dikirakan persekitaran saya ni agak bising sebab adanya bunyi kipas di CPU yang agak kuat uh, bunyi kipas di ceiling pun agak kuat and then ada kereta lalu lalang so nampak dia walaupun tanpa uh, noise cancellation mic ini berfungsi dengan baiknya. Saya rasa memadai untuk rakaman audio video pengajaran kita ataupun semasa kita melakukan pengajaran dalam talian ah, melalui Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya. Baiklah itu sahaja uji lari untuk mic ini. Jika anda berminat anda boleh dapatkan link dia di description bawah tu. Dan uh, ada kalau ada cadangan ataupun komen lain boleh tinggalkan di ruang komen. Dan jangan lupa like dan subscribe kepada channel saya. Sekian dan uh, semoga kekal tenang dalam proses pengajaran dan pembelajaran uh, di rumah.